فرحات من ولاية سوسة آه، من جمعية كشاف بلا حدود ما نعطيك صوتي كان إلا ما تعطينا الحلول كيفاش باش تقضينا على الفساد وتقضينا على الفقر